За юу байцгаанда? Э? Юу ёо. Поо ёо. Угаач шүү. За ингэж тэнэгдэхгүй аа. Йоо йоо йоо. За юу цаана өнөөдөр бүгдээрээ Egg Wars-ийн ээлжит нэгэн дугаарыг хийж байна. За тэгээд өнөөдрийн эпизодоор одоо Candy гэдэг map дээр одоо төрөх гэж байна. Тэгээд Play-Z Cube Cube Craft-ийг нэтгээд одоо premium сервердээ тоглож байгаа. Тэгээд тэнд нэг гар байна. За, одоо өнөөдөр чинь. За, ерөөхдөө бол би энэ Cube Craft-ийг цааг гайг туршлагажаад ерөнхийдөө бол юу вэ? Брок гол гардаг үстэй. Өө заад амар юм шүү дээ. Ерөнхийдөө бол бас ч гээд бас ч гэж гайг оо туршлагажж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо дасж байгаа. Тэгээд одоо Бүгд одоо тэгээд юм хумаа авч явах орондоо тэгээд юм хумаа авчлаа гэдэг. За 8 21 21. Яга 63-аар өгж байгаа юм бол нэг 64 болгочихгүй те. 63 хүн ичэн үү хүн ирээгүй байх байлаа. За 21-ээр одоо нэг 63-ыг хас. Бүүм. За өшөө pickaxe гэсэн чинь 32-оор юм. Efficiency 3 байна те. За 32. Авчи. За тэгээд ерөнхийдөө өнөр шууд айн замдаа орцгоё доо efficiency 2 гэж. Нэг хоёр гинэ. Яг уу. За за энийг efficiency 3 энийг авцсан дээрх үү. Bo protection 5. А энэ нөгөө бид нар харж байгаа бол нөгөө OP bedwars байна тий. OP bedwars. За. Gold нэр яагаад ажиллахгүй байна? За за за явцгаая дөө одоо тэгэд өөр ч одоо яах вэ? boom boom boom boom boom за зүгээр нэг ал амир сайн хамгаалгаад бүү шүү дээ зүгээр л хамгаалсан болол тэгэл явах хэрэгтэй за энэ хим бэ хим бэ нэ оо тэнд чи харда чи арай л бэд орсон айкутай хүнийг арай л барахгүй баха гэж Яа. Аа. Чи намайг хүлээж ийнэ те. Чи намайг хүлээж ийнө те. Өгснө. Яа, за бүгдээрээ амжиж аль багийн устгах уу сая? Грээ юу? Грээ устгахчлаа те. За грээ бол амжилттай устгагдсан амжилттай байлаа. За бачта энэ 5 гол. За. Байтахан юм юм аваад. За дараагийн зогсоол хаана вэ? Өнөрөө бүүнөр өнөр идэх юм авах юм байна. Тийм байт идэх юм. 12 12-оор 12. Аа шудраг явагдаж шүү дээ одоо зүгээр. 12-оор 12 л болох хэрэгтэй байхгүй. Оо юу вэ? Аа яа манай манай өндөглөө явчих гэж хайлаа шүү дээ. Нэг Egg Wars shop гэдэг нэг хүний нэр шиг харагдаад тий. Тэгээд ганцхан өгчүүл нэг айтайх юм авчих гэдэг юм. За баярлалаа. Оо чи ерөөдөө дөрөв баг дутчих юм уу? Яа хүмүүсүүд гэтээ аль хэдийн мөр god болоод эхэлсэн байна. Одоо би ч гэсэн одоо нэг жоохон ч год олноо. Өнөөдөр тал талаас голдуудаа аван заяа. Бүгдээрээ зүгээр энэ хаваархыг зүгээр эзэгнэ. 2 Ийшээ. За тэдний хогорч явах үү зүгээр. Энэ хавтаа ингэж байгаа л тэгсэж заяа. За. Арус 20 Өө ёо бурхан минь гэж. За. 5 За 29. Өдөр энэ энэгээр айтаахан sword авцсан дээр 16. Энийг аваад тэгээд За. Тэр ерөнхийдөө л нэг хөөхөн дайггүй болоо л байна. Нэг гол 5-ыг авчдаг тэгээд лог гэл хэрэг болно. Одоо бүүнэрийн нэр өнтгөнөрийн нэрийг заавар бол байчих юм. Хамгаалч ингээд амар эвгүүтэй хаана өндөг байгаа бэ? Түр амар заавар болоод бараг тим хамгаалт нь ч ер нь бол дээр юм билээ шүү дээ. Өндгөө өндгийг нь олохгүй. Зя. Оо юу хийчээ. <laughs> Зя зя зя зя. биш яваад За. Тэгвэл чи юу хэрэгтэй юм бэ? Хэрэгтэй юм байгаа мó аа? TNT тий, хоёр юм уу? Хөө, TNT дүүл. Дэжгүй юм ш. TNT авчих л та. За, тэнд бас гараад амар л болоод байна да. Өнөрөн ч гэсэн амар болно. Зүгээр нэг full iron болчоод тэгэл түүгээч. Тэгээд юу авах чилээ өөр? Food. Зааш чинь TNT байгаа тийм. Tools. Аа нэрээ. Өө энийг авах ш. Яа би бүр За энийг зүгээр нэг хадгалч идэ өөрхий. Зүгээр хадгалч энэ яг нэг энэ яа. За гэдэг хадгалч энэ энэ ч гэсэн. Одоо энэ одоо яг бэлэн чест байхгүй болохоор хэцүү л байна. За гол токен. За одоо нэг 3 хон дайм тавчвал тэгэл дөрөө зүгээр тэр нэг 3 хон багийг бол байхгүй болгоно дөө зүгээр. За за зүг байхгүй л өч. Гол бол хангалттай авчлаа сая. Бүүм. За одоо бурхны бүтээл бэлэн боллоо. За одоо энэ олон юмнуудаа хаана хийх вэ? Эдээ зүгээр ингээл даатгалчий да. За явцгаая. За юу цаанда э? юу ёо поо ёо угаач төвэй за ингэж тэнэгдэхгүй ёо чи за чи жоохон намгүй байж зөө жоохон дуулууртай аа э? би энд чи ажил хийж штэ. Өө энэ юу армор хийч үү? Йоо. Чи намайг яа гэж санснуу те? Аха. За алуу алуу алуу алуу. Yes. Али нааш өрөдөр. Али зүгээр чи зугцсан чи дээр шүү анда. <laughs> За цэц. За тэнд нэг код гар байгаа юм да. Яа, тэнд бас нэг код гар байна энэ нөгөө нэг торт байдээд бас хангра нөхчүүлж чинь те. Энэ бас дайчгүй шүү. За голд найп хийдсэн. Одоо ямар юм хүн байгаа вэ? Юу юу байгаа лээ? За одоо эхлээд бүүнөрөө T эдгээр жоохон хүчрхийл хийх бай. Hey Чи яах нь вэ? За хэлв. И. Хоо, ёо. Хиттэй байгаа. Амьд уу? Чи амьд уу хөгшөө? Хөө, юу вэ? Юугаар хамгаалцсан юм бэ чи? За би жоохон хүчрхийл хийнэ одоо. Boom! Boom! GG <laughs> did it, GG did it. Ah! ah! Чи ямар гинти юм бэ аа? Чи зүгээр дуусан да. Эли. Юу? Чи яг дуусгах чийсэн штэ. Чи бүр яг гоё цагаа олж ирч. Яа. Ямар даварцсан байна энэ. Юу? Би одоо юу? Юу? Юу? За би энэ тал дуусгахгүй шүү. За энэ бацаанд л би хожигдохгүй шүү ядчил. Хм. Yes. Тийм ээ. Чиний төгсгөл ирлээ. Хонгор мэн. За. Одоо зөвхөн Black Axel Beast baby аа. За. Одоо ч зүгээр байхгүй болгоё ч дөө. Нэг л ганц хилдэг хөхтэй те. Зүгээр байхгүй болгоё ч гэл. За. Тэр гар чинь ээ. Манай хүү ч хөгжөөгөө юм шүү дээ. За яа яа гэхтээ одоо тэгэл. Тэгэл одоо тэгэл яах вэ? Би арай л дээшээ гарч үгүй юу? Энэ энэ энэ энэ гар ягаад яч юу? <laughs> Сай бүр арай л ийцээ өснө үгүй юу? Хүү. Хана нөө. Тэ чи юу гэдэг вэ? Үндүүний. За. Жижи баяртай чи амарс. За. Ээ. Дэвшлиг таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээд дараа уулзлаа. Түр. Peace.